é a impotencia de ver que se teña tan pouco respeto polo noso traballo, que se teña tan pouco respeto polo paciente, pola súa intimidade, pola familia, polas condicións nas que se atopa ahora mismo que son tan sensibles ante esta pandemia. Nosotros estamos a mínimos e que os servicios vamos facer igual, porque estamos os mismos que estábamos. E o, e o traballo vamos facer desenvolver igual é unha, é unha folga máis que eso reivindicativa, para que a dirección sepa que é o que está pasando, que xa o sabe, sabe o de sobra, e para que a, a, a población, e a xente, o usuario, sepa o que está pasando nesta unidade. a xente o que reclamas realmente son as condicións dignas para poder traballar na UTI. Eh, a día 12 simplemente eh, hay promesas, pero que realmente no se plasman en ningún sitio. Por qué? Porque para hacer una utinova eh, con, cubículos, necesitamos un proyecto e sortamentos. A día 12 nadie reconoce que hai nin proyecto. nin ortamento, unha partida de ortamentos destinados a, a unidade de, de críticos. Eh, temos un problema moi grave de dotación de personal. Todos os días que chegamos a traballar sempre falta alguén no turno ou hai algo sin cubrir. O personal que ven moito non está formado en, en seguridade, en riscos laborais, para o posto de traballo. Eh, eh, expoñerse ao COVID sen unha formación adecuada é un risco moi grave. E, claro, a, a xente está moi cansada, psicológicamente agotada, necesitas conciliar, non somos personas. A UTI é unha unidade aberta onde só existen dous cubículos pechados. O resto, os enfermos están separados por unha pequena cortina. E é dicir, que e eh, se os enfermos son asintomáticos ou non, pasa de ser unha eh, UCI eh, limpa a, a ser eh, unha eh, UCI sucia. Por lo tanto, os traballadores teñen que protexerse e usar os SEPIs, é dicir, estar 10 ou eh, 7 horas, incluso dobrando turnos, cos, cos, mismos, cos mismos EPIs e aguantando eh, quendas día tras día. É dicir, eh, incluso os familiares, ao non ser de unha UCI con cubículos, non poden visitar os, eh, os enfermos. Que esperan de nos ahora? E seguimos aquí, porque temos vocación e seguimos loitando polos nosos pacientes. E porque se trate a nosa profesión con respeto, cousa que non está pasando.